Y mis Rhagfyr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 6.8 miliwn o gyllid i gyflawni'r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer addysg cerddoriaeth. Mae'r cynllun yn darparu offeryn pres sylfaenol i bob disgybl blwyddyn 3 yng Nghymru. I helpu rhoi'r cynllun ar waith, datblygodd cyflawni masnachol Llywodraeth Cymru lwybr i'r farchnad er mwyn i awdurdodau lleol brynu offerynnau cerdd forion o'r dwyrain pell sy'n dominyddu'r cyflenwad ffyrnau cerdd fel arfer, ond roeddem eisiau troi hynny ar ei ben er mwyn gallu cefnogi economi Cymru, lleihau rôl troed carbon a chreu buddion cymdeithasol ehangach. Drwy gydweithio â cwmpas a cwmnïau cymdeithasol Cymru, gwelwyd potensial i gynnwys mentrau cymdeithasol yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer offerynnau cerdd. Nid oedd hyn yn cael ei gynnig yn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig, The commercial delivery team worked with a range of stakeholders to develop the national agreement to provide a compliant route to market. We are really passionate about delivering social value through our national agreements. For the Musical Instruments National Agreement, we wanted to provide an opportunity for Welsh SMEs to participate, as well as sheltered workshops to be involved in this project at a national level. Sefydlwyd consortiwm newydd o'r enw P Music Cymru. Trefnwyd bod Warwick Music, cwmni cyflenwi offerynnau cerdd Blaenllaw, yn ymuno â dau weithdi cyflogaeth gwarchodol o Gymru, Elite Solutions a Sefydliad y Deillion Merthyr Tudfil. Gweithiodd cyflawni masnachol Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gyda'i gilydd i ddatblygu gwahoddiad i gyflenwi 53,000 o offerynnau plastig carbon neutral. Llwyddodd P-Music Cymru i ennill y contract sy'n werth 500,000 o bunnau Caiff yr offerynnau ei gweithgynhyrchu'n gyfan gwbl yn y Deyrnas Unedig, gyda'r ddwy fenter gymdeithasol yn eu cyd-osod a'i pecynnu. We were able to successfully negotiate the contract to ensure it came within the funding allocation for this project, whilst also delivering best value for money. The contract has created and secured jobs in the local community in Wales and helped those with disabilities to learn new skills and gain confidence in the workplace. O bersbectif Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae nifer o fanteision e, lefel uchel wedi bod i'r prosiect hyn wrth gwrs. Um, yn enwedig os ni'n meddwl amdano y e, gwerth cymdeithasol a'r gwerth i'r economi. Ond, byswn ni'n gweud bod consortium P Music Cymru wedi mynd tu hwnt i'r cytundeb, ond ni'n gwerthfarogi hwnna'n fawr iawn, achos maen nhw wedi helpu hyfforddi thrawon gwasanaethau cerdd yng Nghymru. Yn ola, Olaf, ni'n gwerthfarogi'n fawr yr er hyblygrwydd mae P-Music Cymru wedi gallu roi um, i helpu awr diwallu anghenion awdurdodau lleol I think this is a great example of what social enterprise can achieve in manufacturing. The fact that this opportunity brought together two social enterprises and a private sector company really demonstrates how collaboration can work. It's enabled us to have some diversification and for the staff to have additional skills to learn um, and be part of the creation of the PBES. One of the most important features of this product is it's new to us and our staff are really, really enthusiastic about it because it's something new, it's something they want to get involved in and something different that they haven't seen before. This project has been absolutely fantastic. It's been a truly groundbreaking approach and I know internationally people have really been watching this project in Wales very carefully. Music's such an important part of people's lives and it's great to see businesses, social enterprises, non-profits and the governments coming together. I think it's a wonderful model for the future and let's hope there's more to come. I ddysgu mwy am yr astudiaeth achos offerynnau cerdd, ewch i'n gwefan neu cysylltwch â ni ar e-bost.